Von zu Hause direkt auf die Piste, geh auf stubayer gletschercom und bestell die Tickets online. Gib das Datum und die Tickets ein. Klicke auf den Warenkorb und bestätige deine Auswahl. Beim ersten Einkauf bitte registrieren und deine Daten eingeben. Bei der Bestätigungs-E-Mail ein Passwort definieren, dann anmelden und auswählen, wie du deine Tickets bekommen willst. Du kannst sie abholen oder zugeschickt bekommen. Falls du noch eine Keycard hast, gib deine Kartennummer ein. Dein Ticket wird auf der Karte gespeichert. Wähle deine Zahlungsmethode und das Anstehen an der Kassa ist Vergangenheit. Jetzt direkt Skifahren auf Naturschnee am Stubaier Gletscher.